سيدة مريم وسيدتها آسيا ومعهما من حور العين ما قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور أن أمرد وبرز الحامد المحمود مدعيا لله العليم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام اليوم للغرة واستطيع بجمالي فقصير over.

ولا حجاب my.